السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقعنا النهاردة عبارة عن لعبة اقتصادية فمجرد ما بتسجل في الموقع او في اللعبة بتاعت النهاردة بيديك الموقع او اللعبة تقريبا كده 500 روبل مكافأة تسجيل طبعا مش هتسحبهم ال 500 روبل دول بتشتري بيهم شخصيات والشخصيات طبعا بتعمل لك انتاج وتقدر تسحب منهم ارباح دي لو بتشتغل بالطريقة المجانية ولو عايز تزود الشخصيات بتاعتك بتروح تشتري شخصيات اكتر بتعمل ايداع في اللعبة بتشتري شخصيات اكتر وبتجيب لك ربح اكتر من على اللعبة فانت كده حرفيا ممكن تسحب اكتر من 100 روبل يوميا من اللعبة اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم ده طبعا الكلام اللي كاتبه الموقع واحنا مش هنصدق ده فاحنا هنروح نجرب بنفسنا كده فاول حاجه ممكن نشتغل بطريقه مجانيه كام يوم كده ونشوف اول حاجه الموقع هيسحب معانا ولا لا ولو سحب ممكن نعمل ايداع في الموقع ونشتغل على الموقع ودي الوجهة الرئيسيه بتاعه اللعبه زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم صفحه التسجيل قدامكم زي ما انتم شايفين كده فاول حاجه هروح نكتب اسم التسجيل بتاعنا بعد كده البريد الالكتروني وكلمه السر بعد كده كلمه المرور هنكررها تاني برضو وبعد كده نحط رقم المحفظة بتاعت بيير بعد كده هنضغط على المربع لقد قرأت قواعد المشروع وأوافق عليه وبعد كده نحل الكابتشا انا لست برنامج ريبورت وبعد كده هنضغط على يسجل فانا سجلت في الموقع هروح اعمل تسجيل دخول هيفتح معايا صفحه تسجيل الدخول زي ما انتم شايفين كده على يسار الشاشه هنحل الكابتشا انا لست برنامج روبوت وبعد كده هنضغط على لياتي هيفتح معانا طبعا الموقع او اللعبه بالواجهه اللي انتم شايفينها دي طبعا لو انتم شايفين كده المشتريات مديني 500 هو كاتب لي 500 جنيه لكن هي 500 روبل والاخراج مفيش خالص وطبعا انت لو عايز تعمل تجديد في اللعبه هتضغط على يجدد فالاول هنروح ناخد ال 500 500 فضه تقريبا كده هنحل الكباتشي انا لست برنامج روبوت وهنضغط احصل على 500 فضه تمام كده فهنا بقى عندي 1000 آه روبل تقريبا كده 1000 روبل للمشتريات ده كبدايه فانت خدت 1000 روبل مجرد انك سجلت في اللعبه فطبعا كلنا عارفين ان احنا حتى لو اشترينا وسحبنا من الموقع مش هنقدر نسحب هيقول لنا اعمل ايداع بس احنا نجرب ممكن نسحب بطريقه مجانيه برضه تمام فاول حاجه هنعملها دلوقتي هنروح نضغط على شراء مقا... مقاتله هنشتري مقاتلين اول حاجه كده هندخل عليها كده هنشوف بقى اول مقاتل بيكون سعره كام آه طبعا آه اول مقاتل بيقول لك ب 100 فضه تقريبا كده مقابل 100 فضه واحنا معانا 1000 فاحنا بص عايزين كده نصرف ال 1000 كلها فاحنا هنشتري المقاتل الثاني اللي هو ب 1000 فضه ده هنضغط على اشتري ألف فضة فاحنا كده اشترينا واحد اللي هو بألف فضة عشان خاطر يبقى أسرع في جمع الارباح وبعد كده هروح كده على تحصيل الدخل نضغط عليها كده هنشوف كده ايه اللي احنا المقاتلين اللي احنا مشترينهم اللي اشتريناهم بقى فهنا الجوائز اهو زي ما انتم شايفين قد كسب مقاتلوك تقريبا كده تسعة فضة بعد كده بنجمعها بعد ايه يعني خليها كده بعد ساعة ولا حاجة نروح نجمع الفضة اللي كسبها المقاتل ونشوف هيسحب معانا الموقع ولا لا فانا مش عارف بقى الحد الادنى هيكون للسحب هيكون كام فاحنا بقى نشوف الموقع حاجة حاجة كده اول حاجة يبني على صار الشاشة ده الملف بتاعك الملف بتاعك لو ضغطت عليه كده آه، فطبعا هو كل تقريبا كده كل 24 ساعة بيديك 500 آه، فضة ممكن تشتري بيها طبعا مقاتلين آه، وطبعا هنا عندك طبعا عندك النظام بتاعك وتسجيل الدخول البريد الالكتروني بتاعك واللي وطبعا الشخص اللي دعاك ودخل الاحاله وتاريخ التسجيل والمدفوع والمعطي طبعا الحالة بتاعتك اسف قصدي الروبل بتاعك اللي هتكسبه وكل مقاتليك اهو فيش غير مقاتل واحد فقط اللي انا اشتريته ده اول حاجة الملف بتاعك تمام وبعد كده عندنا حاجة تاني حاجة كده الاعدادات هنضغط على الاعدادات هنا طبعا عندك لو عايز تغير كلمة السر مفيش حاجة تاني خالص في الاعدادات وهنا بعد كده كيف العب لو انت مش عارف ازاي تشتغل على الموقع ممكن تقرأ القواعد بتاعت الموقع وازاي هتكسب وتلعب على الموقع تمام وهنا بقى شراء مقاتلة اللي شفناه ممكن تشتري المقاتلين وتحصيل الدخل دي لما تكون انت مشتريت مقاتلين طبعا هتلاقي دخل عملوا لك دخل هتروح تحصله كل يوم وهنا تذكرة سعيدة دي طبعا تذكرة سعيدة زعيم السباق وصدر غامد دي طبعا الثلاث دول عبارة عن مسابقات بيعملها الموقع فانت لو عايز تشترك في اي مسابقة ممكن تشترك فيها تدخل وتشوف ايه بيكون المسابقة بتشتغل ازاي وهنا طبعا عندك المكافآت آه، المكافأة فضة للسحب 100 فضة للسحب وفي مكافأة السحب عشر دقائق كل ده عشر دقائق طبعا بتاخد مكافأة للسحب مكافأة اليومية وساعة إضافية مكافأة خمس دقايق فأنت ممكن ندخل على 100 فضة للسحب دي أول حاجة كده هنحل الكابتشا أنا لست بالنجم اللي هقول اضغط احصل على خمس فضيات طبعا دي للسحب تمام يعني دول بتسحبهم وهنا ممكن ننزل تاني نضغط على آه، مكافأة السحب عشر دقائق كل عشر دقائق هنروح نحصل على لستة برنامج روبوت بعد كده هنحل الكباتشة دراجات بخارية بعد كده نضغط تحقق بعد كده نضغط على احصل على مكافأة فانا بقى اخدت مكافأة قدرها واحد فضة كويسه واحد فضه برضه هنضغط على الحاجه الثالثه المكافاه اليوميه المكافاه اليوميه هنحل الكباتشي انا لست برنامج روبوت. برضه هنختار هنا الدرج بعد كده نضغط تحقق بعد كده نضغط, نضغط على احصل على مكافاه طبعا انا تلقيت مكافاه قدرها 26 فضه برضه كويس جدا وبعد بعد كده هنروح هنا على الحاجه ايه ساعه اضافيه كده نضغط عليها برضه هنحل الكباتشة اشارات مرور ماشي هنضغط التالي اشارات مرور نضغط تحقق بعد كده نضغط احصل على مكافأة مكافأة قدرها ستة فضيات ست فضيات ماشي تمام وبعد كده هنروح طبعا على اخر حاجة مكافأة كل خمس دقائق هنضغط على لست برنامج ريبورت جرارات هنضغط على يسور الجرارات نضغط على تحقق هنضغط على احصل على مكافأة تمام مكافأة قدرها ثلاث فضيات الى الحساب التسوق وبعد كده عندنا في مكافاه ثانيه كده احنا خلصنا كل المكافآت في الموقع طبعا هنا الاحالات بتاعتك لو انت عايز تنشر الرابط بتاعك بيديك مية وعشرين في المية من الاحاله لو في تبادل او في سحب من الموقع وهنا برضو الخروج من الملف الشخصي لو انت عايز تخرج آه، من اللعبه وباقي هنا الاحصائيات بتاعه الموقع وهنا طبعا بيقول لك اخر عشر ودائع الناس اللي عملت ايداع آه، اكتر اكتر يعني آه، اخر عشر ودائع بيكون واحد عمل 100 روبل وتقريبا 17 و201 و25 يعني الناس اللي عملت ايداع في الموقع واخر السحبات اللي في الموقع ودي طبعا كل القائمة اللي انت ممكن تشتغل عليها في الموقع ولو كده فوق هنا هنلاقي حساب التسوق وحساب للسحب وطبعا هنلاقي هنا كلمة يجدد وسيصرف سيصرف دي اللي هنسحب منها بقى وطبعا السحب هيكون على محفظة البير عشان خاطر انت سجلت بمحفظة البير ويجدد دي لو عايز تعمل تجديد او تعمل ايداع في الموقع فاحنا هنشوف بقى طب اول حاجة كده هنضغط على السحب انا معايا ستة آه تقريبا ستة بس هو مش عارف هنا ايه دي ستة سنت من الروبل يعني ستة فضل لستة سنت من الروبل فهنا بيقول لك يتم الدفع تلقائيا فقط نظام يمكنك سحب أموالك تلقائيا إلى جميع أنظمة الدفع المعروفة والبنوك الدولية إلى ريال من النظام طب هنا يعني هو بيقول لك الحد الأدنى إن أنت يكون معاك 100 فضة للسحب تمام يعني احنا معناش معناش غير ستة فضة بس فأنت بيقول لك الحد الأدنى يكون معاك 100 فضة عشان خاطر تقدر تسحب طب هنروح كده بسرعة ونشوف آه المقاتل آه تحصيل الدخل كده هنشوف معنا كام في تحصيل الدخل هنيجي هنا لسه عندنا 14 في تحصيل آه تحصيل الدخل احنا ممكن نجمعها بس برضه مش هتكمل 100 فضه طب انا خليني معاكم كده لحد ما تكمل 100 فضه هنحاول نسحب ونشوف هيسحب معانا ولا لا طيب شكله كده الموضوع هياخد وقت طويل جدا عشان خاطر نجمع اول واحد روبل ونجرب السحب فاحنا نروح نعمل ايداع كده في الاول ولو حتى ب 10 روبل فقط وبعد كده نشوف الموقع هيسحب معانا ولا لا ان شاء الله الموقع هيسحب معانا فاول حاجه هنروح نضغط على يجدد طبعا هيدينا هنا رقم آه لمحفظه البير هناخد كده الرقم آه نسخ او copy. طب هو بيقول لنا كده ايه اكتب المبلغ هنخليها كام بقى هنخليها احنا 10 روبل فقط بعد كده نضغط على رصيد الشحن فهنضغط على ادفع واحصل على الفضه فهنا كده وجهني لمحفظه بير هنضغط على بير آه بالروبل هنضغط على confirm بعد كده نضغط على 2 pay the bill بعد كده هنضغط على يتاكد وزي ما انتم شايفين كده تم تجديد رصيدك بنجاح انتقل الى الحساب هنضغط على انتقل الى الحساب وهو انا كده الرصيد بتاعي بتاع المشتريات لو انتم لاحظتوا بقى ايه بقى 2035 للمشتريات تمام كده فانا برضو هروح اشتري بيه تاني مقاتل تاني كده فهنا 2035 هنشتري مقاتل هو ده بكام ده 5000 تلاف طب هنشتري كده مقاتل هنشتري اتنين مقاتل تاني من هو بألف ده كده هنضغط على شراء وبعد كده فاضلة او باقي معانا الف خمسة وتلاتين هنضغط تاني واحد تالت برضو اشتري كده مية فضة تاني كده انا مليش غير خمسة وتلاتين كده انا اشتريت تلات مقاتلين آه، ابو الف فضة تمام كده كده اشترينا تلات مقاتلين من الف فضة هنروح كده نشوف السرعة بتاعة آه، المقاتلين هنضغط على تحصيل الدخل وزي ما انتم شايفين كده فرق كبير جدا يعني انا اشتريت بعد ما اشتريتهم يعني بصوا في ثانية بتحول الأرقام كده خمسة ستة على طول كده سبعة أهو فهنا بيقول لي دخلك اليومي هيكون تقريبا كده خمس تلاف مية أربعة وتمانين كأسا تقريبا كده واحد وخمسين من الفضة يعني زاد بسرعة جدا يعني على الأول فكده انا اشتريت زي ما قلنا اتنين تلاتة مقاتلين اللي هو بألف آه، فضة فيا رب نقدر نحقق أرباح من الموقع أو من اللعبة وده كان الشرح بتاع اللعبه بتاعت النهارده يا رب تعجب حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته